farita arte farita inventita Ien de nove mon venon eh, al nia nova episodo, mi tui donas la parolon al nia medito, restu con ni, con meditu con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi faman el tiron el gazeta articolo el la esperantisto iaro 1893, naudec qui est titolo estas pri la reformoi. Mi legos el pagio cent quin. Mi confessos de nove che se l'afero dependus de mi, Mi retenus ancorau ciuin paroloin pri reformoi, sed, car mi ne povas contraustari alla fluo de flanco plipotenza, mi volonte provos gvidigin, por repreni de gi la dangerezon cae turni la malbonon al bono. Zamenhof estis Hebreo cae turni la malbonon al bono, estas laumi eble ne neconscia citajo au referenzo al la libro de la nombroi, uno el la libroi de la Torao au Pentateuco, cae pli precise al episodo de la divenisto Balaam, quio volis mal sed fin fine benis malgrau vole la iudan popolum tio signifas che oni devas clopodi trovi la bonon ec e la malbono? Sed por tion fari, en la Biblia episodo, Dio gvidas la agoin de Balaam, cae Zamenhof condutas simile laumi en citiu decida momento de la historio de Esperanto. La fina vorto contra la reformoi. La puncto estas che ciam ni volas fari ion contro vole, char estas potenzo kio fluas al ni quasau aquego, kai ni ne povas contraustari gin, ni devas havi la curagion preni en nia in mano in la aferon kai tio signifas preni la respondezon kai contra batali la contraustaron per nia gvidado. Tio ne facilas, char homoi ne esti guidatai. Homoi desiras ciam decidi per si mem, sen realigante che en la plei multo de la ocasoi cae momentoi de la vivo, ili decidas nenion, char ili simple sequas la fluon de la Se oni devintus decidi ciun passion sen fidi ie oftezo cae cutimo, post unu horo tiu povrulo estus tute elcerpita ie la forto kai do yen machiano de la cutimui sed la forto de oftezo kai cutimui kai moroi ancau estas che ili estas nevideblai netuscibli kai do ne facile contra stareblai tum kiam istigas vidanto, tui ec formigias du partioi por kai mal por la gvidanto mem La nura maniero estas, nau mi, declari la besonon gvidi la aferon pro grava causo, kiu estas limigita en la tempo. Do, igi gvidanto ne signifas transformigi en porciama gvidanto. Mi pensas che la Zamenhofa exemplo alian foion pensigas al ni kia maniere giuste ca iuste conduti. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.